节快乐！圣诞树圣诞树。 开始做瑜伽啊！做瑜伽，我开始做瑜伽了。没人，没人，没人。咻咻，咻圣诞节快乐！哈哈。 OK 吗？我这一 OK 吗？我掉了，我掉了，我掉了。啊！呼出，短，呼呼调好，对，可能要对，可能要调强一点。咿呀咿呀，咿呀咿呀，奶奶 这边，谢谢。哎，我的呢？小姐。 Thank you. 是谁？是谁？是谁？是 Mira 吗？哈，Mira！啊，Mira！喂！耶耶耶耶耶！耶耶耶耶耶！ 数字哦，好看啊！嗯嗯嗯。我觉得可以买一本，然颜色要对比都可以。